на обочину. Машина врезалась в сугроб и опрокинулась на бок. Упала. Чудом водитель... Упала, да. На. Машина кругом перед нами совершает маневр, разворот. Опять упала? Опять у тебя упала, на. Опять упала. Держи. Держи цацу свою. Бах, опять упала. Ой-ой, опять упала. Держи. Ой, опять упала. Где цаца? Вот Даник цаца. Вот цаца. Ой, а теперь Даник упал. Бах!